Belum capek? Belum. Masih oh, Mau, lagi? Eh? biar apa? Kalau joget biar apa, Dek? Aku tes biar apa? Biar apa? Kalau joget biar apa? Biar apa sih? Biar apa? Biasa. nanya biar apa? Biar apa? Jogetnya juga. Kamu mau ngamalin Nanti tak tunjukin Apa apa dek? Nanti tak tak tunjukin sama Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love